व्हील चेयरमा बस्दाको अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भाग दुई व्हील चेयरमा बिना कुसन बस्नु हुँदैन लामो समयसम्म व्हील चेयरमा बस्नु पर्दा हरेक पन्ध्र पन्ध्र मिनटमा हातले पाङ्रामा समातेर शरीरलाई पाँचदेखि दस सेकेन्डसम्म उठाएर राख्ने शरीरलाई व्हील चेयरको पाङ्रा हेर्दै दायाँ र बायाँ ढल्काउने यसो गर्दा जति सकिन्छ भुइँतिर झुक्ने अर्को पट्टिको हातले चेयरलाई समात्ने यसरी शरीरको चापलाई तिसदेखि नब्बे सेकेन्डसम्म कोल्टे उठाएर राख्ने यो प्रक्रिया दायाँ र बायाँ पालै पालो गर्ने शरीरलाई अगाडि झुकाउने र छातीले घुँडालाई छोई तिसदेखि नब्बे सेकेन्डसम्म टाउको तल पारेर राख्ने यस्तो गर्दा घरका कुनै सदस्यलाई आफू नजिकै राख्ने माथि भनिएको जस्तो गर्न गाह्रो भएमा एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टाको माथि राख्न सकिन्छ त्यस्तै एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टामाथि घोडा खुम्चाई राख्न सकिन्छ